Watch out! Watch out. me! Awesome. Form up on me. راحت لي لا شارج كنت ندير اكونومي البابري بنا هيا بنا طاوعوا اصبروا لا لوطة لاصق هذا هذا هنا Thank you. هيا بنا شحال حكاتي شحال ها كتلزوج <laughs> هز هز ذاك الاخر هز يا الله شاطمه لا ياك تلاقي بس لا زحي كان هذا الزربه شطت مع شارجون Nice. Quem vai ter We're the best.